《韦伯宗教社会学论文集》提纲。那在导读开始前，先邀请主管馆长黄建文教授致辞。啊，呃，照例呃，每每隔几天来这边打工一次啊。那惠美是我老同学，呃，上礼拜五的刘继伦老师还有简惠美跟我我们三个都是台大历史学硕士班的同班同学。 那我跟慧佩还更早。呃，昨天跟她吃饭以后，回去想了一想，一今年二零二零一七年，四十年前，一九七七年是我们当同学的日子啊，所以一晃已经四十年了啊，已经老同学四十年了，想想起来？岁月不饶人啊，但是呃，岁月不饶我，但是饶了他很多。啊。 呃，我不晓得该怎么称呼他，简老师吗？不太习惯因为我觉得我认识的简慧敏是一个彻彻底底的自由人，啊，我觉得老师这个身份是很难约束他的。那我曾经在我的演出上面提到过，说那时候讲到呃，黄记得和简慧敏，我们在一九八零年代的时候都开始在读韦伯，那我跟慧敏应该是更早一点，我们应该是一九八一年。 黄俊杰老师的课上读《性教比那本书，那呃，然后我呢，我还是带着三十几年前的记忆，我所有同学当中，爱恋韦伯最深的是简慧敏，因为我还很清楚记得，他告诉我说，呃，他跟韦伯在谈恋爱，然后先睡觉前要读几段韦伯，然后就放到枕头边了。 呃，可是昨天跟惠美在聊的时候，其实她已经，呃，跟对美国其实长期有一种不同的感觉。呃，其实我觉得很有趣，就是，呃，三十年前的简惠美跟此刻的简惠美，啊，跟同样的一个美国，呃，可是她有非常不同的心境。我想今天大概她主要想，啊，可能会想跟我们分享这样的一种转变或者是体会。好，那我们就，呃。 谢谢啊，太感谢，欢迎呃简老师，还是不太喜欢叫他简老师啊。那也谢谢各位。那我们图书馆有一个我们照例一开始的一个小小的纪念品。收了以后你就可以走。来， <laughs> 那他们需要拍照。啊，是吗？ <laughs> 那就时间就交给你了。 熟悉他，但是呢，那天晚上呢，一直在想，我既然答应他要来讲，那么该怎么讲呢？马上这个情景呢就呃出现在我的心里面，就说我能指望什么？那换句话说呢，呃，韦伯可能一直留存在我的心里面。 去找到能够扣动你心弦的那个模式，然后服从他。 自己的魔神，那么他说，我不能够给你们做选择，这是你们自己的责任。所以，从那以后呢，我就在想，那我当然已经不是我的魔神啦，我就还要再次去寻找啦。所以，我就走上另外一条路。呀，题目是这样子来的。那后来。 嗯，在同样在学术作为一种职业里面呢，嗯，我一再检讨说，学问是不是嗯一个有价值，是不是有它的价值可以成为一个人的志业，或者是不是学问？ 有太种客观上的，呃，它是一种客观上有价值的使命。他只说我已经用我的工作来回答了这个问题。但是呢，在中间考察这篇很重要的文章里面呢，他又说。 现代文化人只能够，就说现代文化人在难以预料的死亡时刻里，达到对他而言有意义的终点，这是没有任何保证的。换句话说，追求一个作为追求学问的人，不管你是什么样的学问，没有保证你在。 难以逆逆料的死亡时刻，后你会说这是有意义的、值得的，不像是在以前有宗教作为引导的时候，你可以说我知道我的归宿在哪里，我为什么而死，我为什么而生。 你只能很顽强的背对人生，然后高声的说：“够了，生命已经提供了我值得活过的一切。要不然呢？如果你说够了，生命已经拒绝了，对我而言值得活过的一切，那么。” 自杀也是一个哲学的态度，这是一个嗯，怎么讲？他虽然呃是这样诚恳的在面对人生，而且在做他的日日的工，但是他没有把握在现在这样子一个所谓呃诸神永恒斗争时代。 人是不是会死的有意义？句话说，他也不肯定，生是不是有意义？这我一一直在追寻的问题，就是说，我国这样一个可以说代表现代文化人的一个呃生命的挣扎，我一直说他每天过的是一个呃。 呃，灵魂的考验，呃，拷问啊，灵魂的拷问，啊，这个精神的奋斗，永不止歇。那么，它的力量是从哪里来的？呃，像第一代的韦国学者，这个卡尔亚斯博士，他呃甚至说，韦国是这个现代。 存在主义的先行者，我自己小时候是，是个存在主义者，我觉得跟他抱的是同样的态度，就说，即使生命遭到革命，即使没有神，那又怎样？就是他说的，de n o 就是虽然不是。 但是，人总要顶上去。可是呢，这些年来我在想，人是不是一定要像我婆那样子，每天做精神的活动，才是有意义的人生？况且他人说，那是没有保证的。那。 后来我就想，为什么美这一回事，在韦伯的生命里面好像不曾存在？事实上，在西方走向现代的过程当中，这个大家知道，呃，康德的一个想法，大家称为是所谓的。 哥白尼式的革命，为什么是哥白尼式呢？哥白尼这个最大的一个贡献就是，以前人认为太阳是绕着地球转，但是哥白尼说不是，是地球绕着太阳转。那这个康德就说不是。 神秘的东西在主宰着我们的思维，所以呢，我们才是自己的立法者。就是康德的三大问：第一个问，我能知道什么？因为我们有先天的概念。 我们的知识来源是从我们的纯粹先天概念来的，所以不可能从先天纯粹概念去认识到神是什么。但是我们会有自然的知识，我们会知道我们所想要知道的外界的世界。 那么，第一个、第二个问题是，人应该做什么？他说：“因为我们有实践体系，因为人是自由的，我们会意志自律，我们有。” 精神自由、意志自由，所谓的自由意志。那么，这个康德已经反省过了，这个在外在的认知界跟在道德界，这样子就分开了，两个没有办法合起来。人的 thinking 跟人的 willing。 难道就分开吗？他说不是的，在他第三批判，他就讲，画美和厚，能够指望什么？其实，在美，在美感，在崇高感里面，人的想象力跟知性是自由活动的，在。 通过这样子的美感跟崇高感，我们会获得上面两个，啊，认识跟实践的会通。所以， <clears throat> 当我对康德有一个稍微认识以后呢，我就觉得说呀，这条。 才是我要追寻的道路。后来我自己读的比较多的是美学的东西，我真的是深深有这种体验。啊，可是我们今天是要来讲鬼火的嗯。 宗教的问题，为什么要讨论宗教呢？他认为，宗教是人类这个在实践、在行为里面最根本的动力。所以呢，大家可以看一下，第一部就是他最著名的这个，呃，基督新教伦理与资本主义精神，它是写在。 一九零四到零五年的时候，呃，这个一三年已经开始了啊。那他后面付的日期呢，就是他发表的呃日期。那这一部论文集呢，事实上是呃，把他所有的呃在社会呃政策的、社会科学跟呃社会政政策文库里面他主办的。 主编的这套这个期刊里面，呃，陆续发表的。那么，在一九一九年他过世前一年，嗯，他就呃，把它做了一个整理。所以我们看到最前面那个总序是在一九二零年才写出来的，可以说，是呃，他为他这本论文集。 的一个问题提出，那么主要的就是讲西方这一讲人类文明理性化的过程。再来呢，第二步是一个基督新教教派跟资本主义精神。第二步呢，其实是第一步的补充，因为在零五年的下半年，他到了美国去了一趟。 去参加了世界博览会的一个呃国际会议，那么他看到了新呃基督新教的教派，就是说啊教友派、呃灾世派等等，在美洲，因为他们的呃因为在那边的那个教会的组织不是像在欧洲这么严密，所以。 在那个地方的教派特别的呃，发挥出资本主义精神，所以他在做一个补充。这个分就是那个分量不是太大，大概是第一幅中七分之一左右。那我们再看第三步呢，叫做世界宗教的经济伦理。那么它还是扣紧的，这个。 宗教问题对于经济方面的发挥。那这个下面就有一个导论，导论再下来就是这个儒教、与道教，这三篇呢呃是呃一九一五年同时发表的，对吧？那在导论里面呢，他呃叙述了一下这个。 呃，人类从这个呃巫术到宗教到世俗法，就是呃非神世界呃的一个发展的过程。然后呢，再来就做了一个中间考察，因为下面要做那个呃印度教的时候呢，呃，要特别强调，就说这个儒教呢。 是一个顺应现世的宗教，这没有形象的追求，因为这个世界呢，就是最美好的世界，因为呢，天道和人道是合在一起的，中中国的这个在儒教的熏陶之下呢，不会去跟自然做抗争。 就是，就，呃，可以说，中国人讲说，呃，天和言，这个事实运行，百姓，百物生焉。然后就是，你只要能够知道这个自然界这样子的运行，那么人怎么样顺应这样子的自然界，那么你就会有快乐旅行，这。 大致成长，可是，在下面要写印度的宗教的时候，他就发现是两极的，因为印度教或者是佛教都是要逃离现实，并不是一个入世的宗教。那么在排斥现实这样子的一个过程当中，会有。 什么样子的呃表现？那么他特别要讲这个呃句式的间断的方向。那么接下来就还是还有古犹太教，你看到到一九一九年发表的这一这一整套书呢，事实上呃是不是已经完成了他对这个宗教社会学的。 研究呢，事实上是没有的，因为《我犹太教》也只写到这个巴比伦之囚以后，那么，呃，先知出来告诉犹太人说，大家要仰望，因为弥赛亚会在。那接下来呢，他还没写完，那他就走了，所以。 而且更没写完的是伊斯兰教也没写，本来他是要写的，他世界五大宗教，世界宗教五大宗教，可惜伊斯兰教不行，这非常遗憾，因为现在西方遇到了真的是伊斯兰教非常大的挑战，那我真的不知道我们要要要怎么样讲这个宗教，要是有的话就太好了，那。 这个我今天要讲说这个提纲啊，这个提纲中的提纲呢，就三篇了，就是这个它的总序啊，跟它的这个导论，还有一篇中间考察。那其实最重要最重要的，其实在中间考察那一篇。 中间考察呢，呃，甚至在这个帮达成就讲说，这篇文章啊，几乎是文罗呃最深层、最有价值、最精美的一篇文章。为什么？等一下，重点告诉，告诉一下大家。那么你也看到那个呃后面那个日期啊，虽然是。 呃，在一九一五年写了，可是呢，经过专家研究呢，这篇文章，呃，有三个版本，最后一个版本是，在他过世之前，才修改完毕，而且呢，这篇文章其实呼应了他的两篇演讲，是在探讨西方人或是讲现代人。 名字。 角色呢？那么从呃人类学研究开始，就说人本来是在一个无数的世界里面，因为人发现自己的生存呢，呃有很在周围有很多不是我们能够掌握的东西，我们把它称为鬼或是神。那么当世界各大宗教 出来的时候，其实就像那个卡亚斯开始讲轴心时代，在西元前啊五六世纪的时候，对吧？那个国伟孔子，儒教成立了。然后呢，佛陀也是在呃西元前六世纪左右，对吧？他来倡导，不是么说倡导，对吧？这个。 以身示范一套面对世界的呃态度，它叫做这个典范型的先知。那么在犹太教也是，公前六世纪左右出现的这些先知们，它叫做使命型的先知，就是这些先知呢来告诉世人说。 世界是怎么回事？那么，我们该怎么样面对这个世界？然后呢？呃，五六世纪的时候呢，发生在西方呢，呃，大家可以知道，像苏格拉底，大概就在那个时代，到柏拉图，就是当人类意识到说，我们。 要对自己、给世界提出一个看法的时候，那么这些呃宗教领袖们的出现，那么呃、给大家精神的指引，然后从那个时候开始，世界各大文明呢，呃，基本上的主轴啊，也就在这个地方啊，这个。 西方是走的一条路，那么东方走的另外一条路，那是为什么呢？就说宗教主要是要对人提出一套看法，世界是怎么回事？正是说，告诉我们宇宙是怎么回事，那么世界是怎么回事？那么我们怎么样应对世界？ 那么才有所谓的宗教文明出现。这个意思就是说，要告诉大家，我奉我处，生从何来，死又何去？那么如果提出来了以后呢，那这些导师们就跟我们说，如果。 你相信，你相信我，那么，你这套说法的话，那么我我就对你提出什么样的要求？这就是宗教伦理的要求。那么，这个这个伦理的要求呢，当然就是落实在呃你的现实生活上面。我想，我们会。 比较熟悉的，就像这个原始儒家，这个人学，这是我们王刚讲的这个 <laughs> 专门之学啊。就是说，这个呃，孝弟仁者，其为人之本于。那这个孝道，一直到现在，都还是我们认为。 这是做人根本的道理。所以呢，呃，宗教伦理对于人类生活的支配性，或者讲他的要求，让人的生活有一套合理的安排。那么，就从原始的呃一些简单的。 教义呢，然后慢慢的，随着人类文化的各个层面，比如说在经济上遇到什么的呃问题的时候，那么宗教伦理呢，呃就呃有的应对。那么遇到政治和遇到暴力的时候，那么在这套宗教里面，呃就会给你什么教诲，然后。 呃，就是说，整个呃宗教的教育呢，呃，越做合理的解释，也就是我们讲的说，宗教伦理的理性化，它的教育越发展、越完整的话，那么它对于人类生活各个层面的要求也就越严密，那。 其实我们只要看这个呃，中国从那个原始儒家一些呃，教德语里面对生活的一些教诲啦什么，然后后来呢，就三纲五常就出来啦，说家庭该怎么样，男人应该怎么样，女人应该怎么样，就是各个层面，或者说你去从事政治，你去为官，那么呃，这个如果你是在儒家这里的话，那么。 你就应该做到什么什么。那越严格的规定生活和成年以后呢，就越教条化。虽然是一个理性化的过程，但是也就是一个教条化的过程。在基督教里面也是一样，从原来这个呃耶稣也只是说要爱世人，那么。 经过整个呃西方神学、主织主义用人的理智去思考神的时候，然后在面对人的生活的各个层面的时候，那么呃越来越严格的各种规定就出来了。这就是他讲，嗯，宗教提供世界图像，然后对生活。 有一个呃很好的规制，它叫做呃生活样式。其实呢，这也就是呃，就是说要有条理的，让人有一个对生命操守的态度。那譬如说，呃，我们叫一只。 从三纲五常以来，一直发展到后来呢，呃，变成所谓的呃礼教吃人，啊，已经超乎这个人之常情了。那么，里面就会有呃反抗出来。呃，在呃基督教里面也一样啊，经过几这个教派的革命，那所谓的呃宗教传统。 形成到宗教传统的打破，这是呃，我在讲整个宗教发展对于人类历史影响的时候，呃，大致上是循着这条呃一路上去走的。那么，所以。 个要回到刚刚的问题，就是当宗教方面往这个合理的解释一一路走下去的时候，人类的其他方面也在往理性化的方向走，比如说经济的安排，啊，比如说呃政治制度的形成。 虽然跟宗教一直有有着，就是宗教，来影响到政权的发展，但是权力本身有它自己的呃走向，所以人性化。呃，如果大家知呃记得在政治呃作为一种职业这篇呃演讲里面，他就说政治是。 政治就是以武力为手段的权力追求。那人间这个宗教法则呢，跟人间法则是处在紧张状态之下。当两当两条路线都在走，这个。 呃，理性化或者是理智化，的这个过程会发生各方面的紧张关系。那么，这就是中间考察这篇文章里面的一个主轴。今天呢，这样子讲的，好像都是非常原则性啊，而且很理论性，好像。 这个，那么骨肉在哪里呢？我就特别想要跟大家讲一下关于情爱、关于性这个韦伯在中间考察，这里面占了他五分之一篇幅，就来讲仁爱的、人类的性爱跟。 宗教之间的紧张关系跟冲突。其实呢，与其呢，我跟大家泛泛的讲，倒不如呢，我来跟大家朗诵一下我国的这个爱的诗篇。他这个，他这这一段是。 以前是让我非常感动的，呃，一段文章啊，而且是非常的雄辩，甚至呢雄辩到有点呃失意啊。那前面的几段儿呢，我就不说了，因为它事实上你可以把它看成是一个呃简明生动的这个呃西西方的性爱发展史啊。那我简单的说，啊，它。 因为他自己也说那我以这个西方来做例子啊，那譬如说从呃古希腊的神话啊，还有古希腊的悲剧里面，大家都知道，他说悲剧作家都知道，两性之爱是一股纯正的命运之力，那么到 呃，我读柏拉图的时候，呃，在他的这个《文艺对话集》里面，他借着苏格拉底之口呢，然后他们在辩论说，啊，两个人在一起啊，如果要结合的话，那到底是有爱情好呢，还是有爱情好？这个苏格拉底跟对方辩论半天说。 还是要爱情好，至少呢，爱情会让人的灵魂长翅膀。然后呢，像我们会讲说，呃，柏拉图式的恋爱，那是意思是什么呢？就是，呃，人的精神之爱呢，应该可以超乎肉体之上。在这个时候呢，这个 eros 人的性呢，就被，呃。 就被所谓精神的提升了，然后到中古时候呢，我们先嗯常常讲说要骑士精神，那什么叫做骑士之爱呢？他说，骑士之爱其实就是啊这个骑士呢呃对于高贵妇人的这个风尘式的恋爱失踪。 那么在这个阶段呢，还是呃，玲珑粉底的，对吧？因为这个在宗宗教的这个呃教育之下呢，就是情爱这方面是属人的，不属神的啊，所以还是一个呃要克制的，要有精神胜利法。然后呢，我们知道。 到了文艺复兴时代开始呢，啊，我们知道有所谓的沙龙文化。那么，如果怎么样来讲这个叫沙龙文化呢？他认为呢，这非五人色彩的沙龙文化是一种知性主义。那么，他把这个有 从那个时候，呃，从性爱提升到所谓的情爱，呃，这个过程呢，呃，在沙龙文化里面，呃，就得到了更加的高扬。那么这样子的恋爱的情怀啊， <coughs> 就是用这个，他认为说，呃，他们确信呢，异性之间的对话呢，具有。 创造价值的力量，尤其是呢，呃，这个文人之间呢，在贵妇人面前，呃，在沙龙里面的这个，呃，高深辩论，就像比武一样，啊，能够那个促进这个呃人的这个怎么讲，技术吧，或者说呃自信的发展，然后再来呢，就到了这个。 呃，启蒙时代，也就是理性主义时代的时候，那么这就是维多的重点，就是说，当中世纪这个神权笼罩的这个时代过去了以后，那么人觉得，就是人类的自主意识开始了以后，那么不要再人肉分离。 这个时候呢，发生了一些什么事情呢？韦伯呢，他就用了一个叫做“性关系”的重新解释跟进化，这就是组织主义的爱情。从这个地方开始呢，我就要跟大家朗诵，因为这个韦伯呢，把这个人类组织主义的这个爱情。 描写的非常的生动，好像是他自己的，呃，声音。但是呢，我为什么说他叫做精神苦斗呢？因为在这一整段对话里面，就好像他撩动他心弦的那个魔跟神的对话，是否精彩？好，第二个。 这个爱的追寻呢，在恋爱关系里面呢，达到不可超越的顶峰。为什么呢？他说，这是人跟人的灵魂的直接的交融，是一种无垠无尽的献身。啊，展现的什么呢？是一个具体的个人，竟然会如此非理性的对另一个具体的，而且是世上唯一的一个个人的奉献。 具有无可替替代的意义，而且呢，这个意义呢，使这两人关系本身呢，具有这个价值的内涵。也就是说，从爱的、爱情的观点来看，这个能够成为一个共同、一个共同体，好像太集中，就讲说，感觉完全化为一体，你消融在其中。 而且呢，这样子一体是如此的压倒过一切，而不由不由的人要加以象征性的诠释。那他说，宛如圣利，就好像达到了这个宗教奉献的境界。那么他说，恋爱的人呢，感觉自己这个。 好像根植于用任何理性的努力都永远无法达到的真实生命的核心。这个好像已经把自己从理性秩序的冰冷、无血肉的手中，从这个日常的无谓的沉浮之中，完全逃脱了出来。要。 他说：“这这种不能用任何手段来加以表达的价值体验呢，跟宗教里面的啊拥有神，其实来相似。而且呢，这种成熟大人平时之间的爱呢？” 那种死生相与的真切，再一次肯定了性比喻的自然性，而且是有意识的肯定。这是一股有血有肉的创造力量。那这这是他所谓，啊。 是他自己呃，在这个情爱关系里面，呃，认为说这是人用知识的思考呃所能够达到的，几乎到达呃这个宗教境界，就好像在现在现世里面就能够呃得到救赎了，啊，就是让人觉得是有归属、有意义、值得活。 但是呢，这里的对话开始了。那么神这边就说了：“其实啊，这一切太过人性。”这个当他讲这个话的时候，其实我就就想到他一直在跟尼采对话。尼采写过《人性太人性》这本书吗？他说。 在神看来，你们认为这么神圣的一个状态呢？啊，其实是太人性了，而且呢，这样的情爱关系一定这个在精炼的程度上，一定跟初野的兽性会结合在一起的。那神这边说，其实不过是人跟人之间的斗争啊，譬如说嫉妒、占有欲。 暴行，什么样子的？什么样子的暴行呢？我们这，这个我们来看，这个爱情里面，呃，居然出现了暴行。他的暴行不是打人，是，是一方家猪脚不出野的那一方，灵魂上最深刻内在的一种暴行。只是呢，当事人不曾发觉，所以是。 最深刻内在，我非常赞同他这句话。小时候不太懂，但是后来真的懂，就说，恋爱中的两个人，其实是在争胜负，是一方夹在讲不出理的那一方的一种报复。 而且呢，在假装是人 <coughs> 人跟人之间最深刻现身之余，那么其实是自己在他人身上一种既精准的享乐。最让我想到的是这个，嗯，马克思的那个对象化理论，嗯，他说对象。 就成了他本身，对象就是人的本质，对象就是人的本质力量的反应。其实，呃，我们会在呃韦伯的很多 context 里面看到，呃，他跟呃他的前辈们，呃、跟尼采、跟马克思、呃跟康德、呃跟哥德、呃跟托尔斯泰。 的各种的对话，那如果理解的没有错的话，那么他讲这段话的时候，就是在嗯跟尼采、跟马克思在对话。好吧，那么这个秦爱这边呢，还是这个要反驳，啊。他说啊，任何完全一体化。 的爱情共同体都会认为，共同体本身的形成理由没有别的，就是因为彼此之间一种不可思议的缘分。换句话说，就是命运，就是被赋予正当性的。第二，这个爱情之上的理论都会是这样子认为。 但是呢，好了，从神这边又在说了，他说所谓的命运啊，也不过是一种纯粹偶人的激情燃烧，而且呢，这个病理性的招毛状态，而且呢，是一种客观病理的扭曲。可是呢，爱情这方面又说了，快乐恋人的幸福感本身呢？ 被感觉是一种善意，他有一种想要歌咏全世界都充满了欢乐景象的友善心理，或者呢是但愿人人也都享有幸福的这个天真心愿，然后将世界呢都呃本视为洋溢着欢喜的一种温情的牵挂。好，这是爱情。 说法二，接下来神这边又说话了，他说呢，这个你们说这个是叫做升华的情感，其实里面呢，恋爱呢，骨子里面呢，必然是排他性的，你只爱这个，你不爱别的，而且呢，你就是非常主观性的，对吧？而且这个恋爱的激情呢？ 就是毫无尊严可言的自我失控。好了，可是情爱这边又说了，纯就情爱立场而言呢，纯正、纯正的激情本身，就是美的典型。如果抗拒这样子的情爱，就是 <coughs> 对爱的神圣性、对美的一种冒犯。 所以，人类意识、人类的理智的高，跟这个宗教追求的这一方的紧张性，是在这个地方。那在人的这边认为这是一种呃现世之美，是现世内的救赎。可是呢？ 在宗教的这一方，认为这就是一种被造物的神话，是属人不属神的。说到这里呢，我发现是，嗯，我我对于呢世人这种。 审美是人类的精神啊，他其实是有一种呃非常不信任的一个态度。像他曾经讲过，啊，中国人的这个君子的理想就是一个高贵的人，啊，他认为这是一个属于。 审美式的呃理想。如果呢正和反，正和正是不是可以有和情呢？事实上呢，在这里面呢，呃，韦伯的歌。 责任伦理又出现了。他认为，人类的这种情爱呢，也只能在婚姻关系里面啊，找到一个最符合人性的安排。他说，这叫做爱情的转化。也就是说呢，把责任的意识呢，贯穿到。 有机生活的过程里面的一切细节里面，而且呢，一直到风烛残年、余音袅袅为止。也就是说呢，在伴随着责任意识的爱情生活过程当中，彼此应许、互相担待，而且，括号。 写就歌的观点，而言，这个我等一下再做一下补充。然后说，在实际人生当中，能能够拥有这种宝贵真意的纯粹形态者，少之又少。而而真能够深神领深受者，可说是命运命运的佳慧。 与恩宠。我以前读到这一段的时候呢，哦，我就想到一个故事，就是在民国呃初年的时候，那个呃，这个林徽因那个大才女啊，那个旁边有众多才子的追求啊，包括徐志摩啊。 的人啊，后来呢，他选择了梁思成，就是梁启超先生的儿子。然后呢，这位梁先生呢，就后来就问你会因说：“他为什么这么多继承人，你都没有选，而选了我呢？跟我结婚呢？”那你会说：“你这个问题，啊，我要一辈子才能够回答。” 其实，这就是微博在这里这个讲的，说把情爱关系转化到婚姻关系上来，呃，他的所谓的责任伦理是在这里落实下来，我们就可以呃回想到他在呃学术作为一种职业。 这个演讲稿的最后，他一直呼吁：责任和跟心志的，一边是魔鬼，一边是上帝，你自己要选择一个。但是呢，后来我又再读到。 作为一种制约。这文章又说，只有在心性人跟责任人两者相辅相成、结合为一的时候，你才会成为一个到底的人。 那为什么会有呃前后矛矛盾的情形出现呢？我在想，其实韦伯他的思想还在继续发展啊，因为一九二零年他实在是呃走得非常的突兀，因为他就呃感冒、肺炎。 然后一个礼拜，他就走了。然后这这这套书呢，差不多也快背完了。根据 r a s p e r 的这个说法呢，就说他这个生病之前，他是疯狂的在工作，好像进入了狂迷的状态。啊，而且他判断，即使 没有改错，他把他这一套书整个做完，他一定要崩溃的，因为，嗯，后来我在我在读了一本那个嗯，呃，伟的传记之后呢，就觉得。 这样的艰苦卓绝的人生，实在是蛮让人佩服，但是不忍心，因为韦伯不会玩。在他的生命里面，没有悠游自在这回事。他认定了扣动他的心弦的神魔，对他召唤，给他使命。 要他做工呀，这他常有一句话说：“趁着白日做那差我来者的工。”他认为生命的意义就在那里面。那么，刚刚讲到说，这个提到这个。 一直到公主缠绵与云袅袅为止的这一这段，呃，彼此应许互相担待（括号线），这是歌德的观点。是事实上，这个歌德呢，我们知道最有名就是他的这个浮士德，而且所谓的浮士德精神，一直是呃这个西西方人或者是讲。 到现在，我们现代人的一个呃所谓的积极奋斗、克服这样子一个人生的态度。但是呢，我记得在这个呃也是他演讲里面呢，他说什么叫人格呢？就是呃切实的对那个纯粹的日常工作。 的献身，这样的人才有人格。那么，工作就是一切。啊，然后呢，还对歌德提出批评。他说呢，即使是艺术家，也都要听工作。那这个即使这个人格呢，伟大如歌德者，想要把生活变成一种艺术。 也会被艺术造成伤害。如果你怀疑这点的话，你就必须是歌德。那，即使是歌德，如果你怀疑这点，必须是歌德，意思是什么？就是说，才胆敢拥有这种自由。 但是呢，即使是像哥的这种千年难得一见的伟大的天才，也必须为自由付出代价。但是呢，一直到现在为止，我还是没有太弄清楚他的意思。但是，他他就是我说，哥的实在太爱我了。 这不行，这个没有每日好好的工作，呀，基本上我讲到这里，因为班长说留给我们时间，大家来跟你讨论一下。好，我们先谢谢陈老谢谢。 现在八点四分，我们将近半个小时时间，嗯，各位有什么要紧张请老师，或者任何人可以。 要点名了，一平，要一个什么要请教老师，或者是要回应自己的一些感应、感受和回应。好，我是历史所的学生。 手的那个最关键。 动跟社会团体之间的关系等等，这也就是他另外呃一整套，我们也译的差不多了，啊，吧？那么，呃，我后来发现这个贝希尼尔呢，他整理的蛮不错的，而且他用这个呃我国作为一个自由主义者啊这条主线来贯穿他这个宗教这部分跟社会学。 会度还不错，所以呢，我想说，我找到呃出版社，呃，就是说我我想把这这本书译出来，那么，呃，所以二零一三年出版后，对我自己来讲，就觉得说好像有一个交代了，可以用一本比较介绍性的书把它呃，这个。 做做贯通前，然后介绍给大家，这样子好像不算尽一点责任吧，是这样子的。那至于说我的新欢呢，嗯，其实因为这个恋爱还谈得太久，只不过这这三三五年的时间里面，那么嗯，我走向。 其实我先接触到的康德跟呃美学呢，是从李泽厚先生啊那边来的。那呃，胡适写的这个《批判哲学的批判》，啊，它是一个康德的导论。那么还有李先的那个四本，呃，就是关于中国文学，呃，还有他讨论文学本身。 方面，那我自己读了以后，觉得啊，非常欢喜，很喜欢。也就到了他这个，以后呢，呃，在，因为你读一本书，你自然就会再去找另外相关的书，那么就拓展了自己的呃知识的领域，那，嗯，于哥哥呢，本来像。 上种地方呢，大家看过了啊，然后这个后来我就在打。 像我刚刚跟给大家讲的这个所谓的爱情，这还是非常的那个，呃，怎么讲？理论，而且老是在跟他神魔的对话，不像那个，呃，歌德每次谈完一个恋爱，不管大部分都失败，失败以后呢，他只有写出诗来，他才能够把自己解放出来。譬如他说。 只有懂得相思的人，才了解我的苦痛。呀，那两句话就讲了这个恋人的那种心境，就说那人很贴近人类感情的。 自己的生命一直有力量出来。那，如康德呢？事实上是让人的这个头脑清楚。比如说，呃，什么什么叫概念？什么叫观念？什么叫理念？什么叫表象？什么叫印象？实上，我们平常在聊天啊，或者读书的时候。 这些东西对我们来讲好像不是界定很清楚，但是在康德那边是每一个词汇它的定义都是很清澈，的，就是使我们在思考事情的时候不容易混乱。那我还是相信。 三 WJ，就说我能认识谁？What can I know? No，知识。或 What I must do，就说我应该做什么？这属于。 Faço isso menos. Já não está 谢谢一个好问题。呃，还有呢，呃，智商。马上我是陈大律师说，我是什？是这样，哎，我其实读，我我读的不是很多，不过，嗯，我我我的理解是这样的啊，呃，因为自己研究的关系，我我我发现，贵院研究生来。 其实，呃，他除了在理解世界以外，也让我们发现如何追寻他的一些呃步骤在做学术者的工作。那但是我其实发现，呃，他很很努力的在把世界这件事、世界里面非常多的他想要秩序化，把很秩序的去呃分析出来这样，所以他的。 文字里面其实，呃，陈述的方式比较不太有太多的，呃，多的可能的想象的部分，它很教条式的这样去陈述某些的呃事情。那我我我其实一直在想一个问题，就是人性、人生活里面其实还有另外一个呃混乱的部分，可是我们没有办法用学术，或者是我们没有办法用呃理论来来处理部分。那 他又把像这种混乱的东西理论理论化嘛，他也尝试去处理这个部分啊，这是我一直很好奇的一件事情。他也没有把这个没有办法解释的部分，他又解释了。这这是我的问题。那呃，我我是觉得蛮有意思，就是他对宗教爱情这种这种的呃解释啊，那我其实直接想到是嗯。 呃，过往的社会里面有一种婚姻的结构，是由媒妁、由长辈呃来来指指定者来来要求呃后辈跟随着这样的模式走入到婚姻里面。那它的基础里面没有呃没有呃我我父康德所讲的这些的爱的基础，那它确实充满了责任，它确实也充满了责任，对吧？ 嗯，人生这一关在婚姻里面去做吧。所以感觉上听起来，回到刚刚老师提的那个部分哦，其实这样变成是没有办法回溯的，就是没有办法回到爱的那个阶段。这个跟嗯，我们可能有时候在理解这段是从爱开始延伸的这个部分，但是放在呃我们曾经文化脉络里面有的这样一个婚姻的结构是没有办法。 我我记得刚刚有有有这样的感触嘛，是这样。那以上是我两个这样的想法，这样就行。嗯。你的第一个问题是说，这个人生里面有混乱的部分，而这个韦伯好像不处理，是不是这个意思？或者他怎么处理？嗯，我举个例子啊，这个。 这个我学问大的这个没有办法在一个晚上讲完的。但是回答你这个问题呢，这个首先，我是一个类型学的大师啊。他说，人在这个采取行动的时候，或者你的行为，基本上呢可以分成四个类型。第一个是感情性，第二个是传统性。 第三个是价值理性，第四个是目的性。如果你想想看，你要去做一件事情，你是不是可以从这四种分类里面来问问自己：，说我为什么要做这个事情？是因为感情冲动吗？还是说这个传统上？ 大家都这么做，所以我当然也就这么做。还是你是价值理性的，是你有一个信仰，因为我相信，所以我这么做。这就是他所谓的心智伦理。第四个就目的理性，你考虑要达到那个目的，你要计算，你达到目的需要用到什么样的手段？ 而这个达到这个目的以后，你使用这个手段会有什么样副作用？你是不是把它计算进去？那么，如果你都想清楚了，你就知道你达到这个目的，你要为这个后果负责任。这也是他最后他说，责任在这里。事实上，他这个四个行动的这个驱动力呢，是跟他的。 气质跟责任是合在一起的。我我想他，呃，很多的类型的呃安排呢，都有助于我们在做事情的时候，呃，会有个比较清楚的，就要记得这个理智清明的一个地方。比如说，呃，举个例子，这样政治好嘛？是政治有三大类型。 一个是卡里斯马型，一个是传导型，一个是法治型。那么你在面对一个政治局势的时候，你要问说，这样一个政治人物在做出这样的行为的时候，那或者是我们在考虑我们的政治制度的时候，那是因为领导人他具有卡里斯马，你就认为说，我就非要这个领导人不可，不管。 是法治还是不法治？对吧？还是说我们必须就是要有个君主？对吧？君就是天，这是一个传统性的一个呃，在我们归类里面是这个样子。还有就是他说的现代法治性的，是要有自由选举，要有个国会，即使是一个国家领袖。 也是必须要在这个法治底下行事，而才不会走上所谓的民粹、走上卡的斯堡这样子的一个路上去。当然了，他所有的分类呢，他说这都是一个理论上，事实上就像呃，人到底是情感性的行为还是传统性的行为？ 还是一个信念的行为，还是一个目的的行为，事实上是有交点，不是分得这么清楚。你只是让自己清楚自己的行为应该掌握比较重的分量是在什么地方，这里面有交点，有没有问题？ <laughs> 呃，一个或两个问题，嗯，我想请问韦伯对诶资本主义的理想哈，哎，跟我们中国的儒家道家的理想，哎，有没有冲突？没有冲突。就是韦伯他认为说中国因为儒家道家的思想，而对资本主义的那个计划。 一直赶不上，或者说有，嗯，这样子是在一九一九时，哎一九那时候的时代，因为他那时候中国还没起起来嘛，就还没有进社会主义资本，社会主义嘛。那那时候他们是不是对中国的儒家道家的思想，哎会不会受到资本主义？ 受影响，是吗？这分两个层次的问题啊，一个是说，在这个宗教伦理的要求之下呢，这个嗯，资本主义精神会不会发芽滋长，然后跟这个整个社会制度配合起来，而走向资本主义的方向，啊，那么另外一个，这就是。 有没有办法在这个宗教文明里面产生资本主义精神跟资本主义制度？第二个问题，是如果没有办法产生的话，有没有办法接受？是的，在我国来讲，儒家的这一个生活智慧叫做。 实际理性的、实际主，义，应该讲，实际主义的理性主义。他说，中国人的这个实用的智慧，比这个边沁的那个功利主义啊，还要有过之而无不及。所以在接受资本主义的这个经济形态的时时候，是绝对没有问题。 不会造成精神上的阻碍。好，呃，看时间，大概最后一个比较简短的。问题。有吗？哪位？你们法律所的同学有问题？你你是你是法律所？有吗？ 像，好像是一种 universal 的，就是说，然后是以西欧做例子嘛，至少从希腊罗马，那在其他的文明，还有，还有用到其他文明的爱情资料。我知道后来，因为按照时间排序，后来印度教跟佛教可能都有一些宗教跟爱情中间的重重叠，性爱啊什么的，但是它基本上。 谈的这个爱情，好像是虽然这些经验，好像我们现在听听起来，好像是非常大家都可以感感同身受的一些，但是应该这也是有一些文化上不同吧？爱情、性爱等这种人类原始的、原始的一些欲望，对于这个它的类型上的影响，嗯，其实。 就这个性爱这个本身来讲的话，嗯，这个韦伯子，在我印象里面呢，他就是以这个，呃，他作为近代西方欧洲文化之子的这个，呃，立场上面来这个讲述他对这个爱情的一些反省。那，呃，就我印象里面，他在 谈到其他宗教文化传统的时候，几乎是没有提及的。那么，呃，你只要回想一下，在他这个呃儒教、道教里面，他几乎是没有谈到爱情。事实上，在我们中国传统里面，嗯，你没有办法得到所谓的爱的教训。就我对人经验而言，啊，就说，呃，这个。 你会谈谈到情爱的问题的时候，通常，呢，嗯，都是从，呃，阅读其他的，就尤其是西方的东西啊。那么，这个中国的爱情的处理呢，都是在戏曲、小说里面提及的。事实上，在正统的中国儒家里面，是不讨论这个问题。 他注重的是，呃，人世的这个，呃，现世的安排是要把个人的这个，呃，情感压抑下去的。比如说，怎么样才能够符合家规、国法？个人的爱情在人间世上的安排是不具分量。 就像刚刚有同学讲说，好像我们也只是呃，传统来讲就讲仁寿之言呐，等等，是因为呃中国儒家是把家庭的维持放在第一位，啊，那个个人感情，其实为什么在这个五四的时代，然后就说解除这个封建呃传统？ 这过程里面有这么大的激荡。我们知道，在民族的时候，很多名人的爱情故事，为什么会会很惨痛？是因为，呃，就是在破除所谓的呃封建教条，谈自由恋爱的时候会起的冲突。因为当你一个人的情感为主的时候， 你把它放在第一位，你就不会把你的家原来家的那个价值秩序放在第一位，所以这是有有冲突。啊，那所以，但是，在我国处理这个其他呃宗教传统。 就想在人家找人间秩序安排。 家庭之外去寻求，那那我觉得焦虑可能是在呃，如果他在两个人的关系当中，情跟，啊，他同时都要兼顾，但是呢，他就在许多时候，其实他是被冲突，或者说他其实啊，当你把其中的一端走到极致的时候，另外一端就会有所缺憾。 那对他来讲，他是不是主要的焦虑表现在这个地方？那这个跟他个人的感情生活之间的关系是什么？我记得张望山老师第一天来演讲的时候，他有提到他跟那个妻子的关系，以及他跟他的。 日常性，一个叫非日常性。人的理性的发展就是要对日常性做很好的安排。可是呢，人除了日常性之外，还有非日常性，会让我感觉人生有热情。因为如果全部都是日常的话，那就…… 活得，活得不容易，满足，应该讲，按照冷冰冰的秩序的安排。那讲到说韦伯自己的这个情感，嗯，其实就像我刚刚为什么要读的这一段呢？因为，嗯，像我这样的人，嗯，把爱情。 都思虑的这么清楚，这么深，那已经不是普通的，嗯，热情或浓缩的恋爱。他有一个，而他他有两个情人，啊，一个是钢琴家叫嗯 f r 本，n o 另外一个呢就是这个约瑟。 那要讲到韦伯恋爱史呢，嗯，这个也是 long story 吧。那个我讲一下，这个在艾莎呢，呃，是当初这个那个世纪初呢，少数的这个呃才女，也是个美女，你只要看她那个照片，你就知道说那个。 呃，我我相信那个那个迷人的状态，而且最重要的是，她是韦伯的第一个指导的女学生，她在当时海德堡大学，呢只有四个女学生，那么这个艾瑟呢，在他指导下拿到一个博士学位，在当初是非常稀少的状态，这 Elsa 呢，跟她的一个妹妹这艾达。 他他的姓叫做呃，Rich Hoffman，也算是一个呃小贵族出身的。那这两个姐妹花呢，嗯，都非常漂亮，而且就是非常精彩。她的妹妹呢，就是那个 D.H. Lawrence 的太太，对吧？那第二个呢，嗯，她，呃，原先是这个亚斐的，呃，太太是。 就是跟韦伯一起主编这个社会科学分支社会政策，文我的另外一个主编，我们有三个主编，另外一个是宋巴特。那在亚非的时候呢，这个约瑟呢，嗯，就有了很多的情人。那么，嗯，另外一个情人是那个叫呃呃，Otto Boss，是弗洛伊德的大弟子。 而且还跟他生了个小孩。然后呢，后来这艾森呢又跟韦伯的弟弟阿斐谈恋爱，而且在韦伯死后呢，他也就同居，而且是呃他终身的恋人。那这个最重要的是韦伯的太太这玛丽安娜抱的是什么样的态度呢？ 他实在是太爱韦伯了，他他知道韦伯没有幺子不行，所以他就站在他那边。甚至呢，在他那个呃《Rocking》的那个那个专辑里面，他提到说，这个韦伯失恋的时候，呃，玛丽安女士跟他一起失恋。这有点不符常情，但是但是事实上就是这个样子。 那最后呢？嗯，韦伯生生病那个那个阶段呢，这个鸭子都还跑来指责你嘛，李二说你实在是太太不当心了，怎么感冒也不当回事，然后天天派医生去去去看韦伯。啊，后来嗯，韦伯走了以后呢，他跟 嗯，这个玛丽安呢，嗯，变成一个非常紧密的关系。后来这个玛丽安娜，呃，也是死在他的怀中的。然后，那这个，呃，我记得那时候这个介绍艾森的时候呢，就讲说，呃，在呃六七零年代，呃，学生运动、新解放时代的时候，他那个孙女儿，啊。 写信从美国写信的人来讲说，我们现在这个呃共同体里面呢，嗯，男男女女其实都不分的，然后嗯，这的性关系有何等的，然后这位主任玛就回信给他说：“你的经验实在太浅薄了。”嗯。 这这位儿子呢，其实活到一百岁，嗯，非常美丽的人生。好，谢谢啊。我想也许下一次请田老师来讲一个新的题目，叫做“韦博他的妻子与他的情人”，可能呃会那个大大家会觉得没有意思，而我并不是说今天的没有意思。 好，那我们时间超过一些了啊，那谢谢秦老师，谢谢各位，谢谢大家。